sababta ameerkayga boqol kun uga dhigayay horta boqol kun haddii hal dolar kaa dhiman tahay shufuuq walaabaad iga siinayn nimankaan gaalgunada ay soo qoraya haddaad lacag haysan buu waqti baa dhimanaysaa wadada ku qulqul runtan kuu sheegaya marka hadda waxaan ii sheegayaa sababta marka horta qurux way jeedaan hodan baan ka ahaa caqligan aan waagaya raxli jira meel baa kasoo baxaysaa ilaa hadda meel kasoo baxay ma jirto laakiin waan kasoo bixi doonaa yaraantii lagu dhihi jira ka waran hadda bal maxaa aqoontana anigu saddex jeer baa jaamac soo dhameeya b h d baa wataa maraykan waxaan ku joogaa waa aqoonta aqoonta darteed baa lagu soo dhoofiya aniga maxaa la yiraahdaa fahankana afka isagoo ergu kasoo bixin baanu halkaa kaa fahmaya halkaasaan ka garanaya dhahaan ka garanaya murankii jajaqda anugu qaano kula murmay maanta dhab ma jirto aniga waxaas ma aqaan anigu laandheernimo ragnimaan kaaga garbaxaya waan ku kala tegna waan kuwada wada joogaynaa marka naagta noocaas oo ilaahay dhammaystiray miyaarta boqol kun ka yar inaala soo hor istaagtid wala kataa wala kataa wallahi baad sa igara dhiminayn baan ku iri saas aane saasa ku gaboobayaa inta aniga boqol ku hir dhigu guursan lahaa allahu akbar